私は育心取るわえここ見て話すのえどうやって出てああ皆さんここんにちはリオンですあ今日はあ東京都庁の前に今立ってるんですけどあそこに入ったら上にストリートピアノが 載せられてるらしいですよ一回も見たことはないんですけど今日見てみてよかったら演奏もしたいと思いますえっと今日演奏したい曲は「イルミネーション」去年のクリスマスの記念で作った曲でとても緊張中です、まあ、絶対ミスると思いますが頑張ってみますじゃあではやってみますやっやっ Bye. 皆さんお疲れ様でしたあやってきましたあとてもヒリヒリしましてちょっと途中でギュッとしましたが、まあ、なんとなく終わりまでできたからとてもいい経験でしたえっとこうやってみんなにパチパチされる経験初めてなんでピアノでもっとピアノ練習頑張って、次またいい曲作ったらまたできたらいいなと思います皆さん、まあ、みんな見てくださってありがとう